Hallo, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast, der russische Staatspräsident. Herr Putin, in Russland gibt es ein Gesetz, das positive Äußerungen über Homosexualität im Internet unter Strafe stellt. Was sind Ihre Gründe dafür? Wir glauben, dass das Krankheit ist und deshalb haben wir Zentrum in Sibirien eingerichtet, das zur Therapie helfen soll. Und das sind gute Methoden, zum Beispiel Heilung durch Schläge. Wenn du auch dafür bist, dass jeder so frei leben kann, wie er es möchte, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.